grupos regionais uh, e, que, são, que acontecem tradicionalmente previamente a, esses encontros. eu, acho, eu gostaria de destacar alguns pontos e depois uh, abrir para perguntas. Uh, eu acho que o primeiro aspecto que, que a gente deveria ter em conta é o fato de que essa, essa reunião ocorre justamente um ano depois da entrada em vigor do Acordo de Paris. O Acordo de Paris entrou em vigor no final de outubro eh, de 2016, eh, eh, menos de um ano antes da menos de um ano menos de um ano decorrido da, da, da assinatura do acordo no ano de 2015. Então esse é o primeiro elemento. Ah, e, e, e, as, e hoje as, ah, porque o acordo tem duas entradas, tinha duas entradas para dois lineares para a sua entrada em vigor. Uh, o, um nível, um número ah, X de países e uh, um nível determinado de emissões coletivas. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto que eu acho que eu gostaria de destacar é o fato de que nós estamos, agora, a partir dessa conferência, há um ano do que os países membros da, da Convenção e do Acordo de Paris nos propusemos para concluir os trabalhos de regulamentação do Acordo de Paris. Então, temos um ano uh, eh, eh, a partir da, dessa corte para concluirmos essa regulamentação uh, do Acordo de Paris. Eu acho que também é, é importante nós, nós levarmos em conta o fato de que uh, existe uma grande mobilização internacional a respeito dessa, de, de, da, do Acordo de Paris, os países já em Marrakech no ano passado eh, e este ano também, ao longo de várias reuniões formais e informais que, que, que desembocam na Conferência das Partes, eh, os países, há um, um, essa grande mobilização internacional, não só dos, dos Estados nacionais, mas também de uh, entidades subnacionais, estados e municípios, cidades uh, em vários países, há uma enorme mobilização de grupos econômicos e também uma grande mobilização da sociedade civil. Eh, mas eu volto ao tema da necessidade de concluirmos esse, esse trabalho ao qual nos propusemos e acordamos que seria eh, concluído até a próxima COP 2018, a COP que já está prevista ocorrer também no final do ano, como tradicionalmente ocorre em eh, e será eh, na Polônia. Eh, e, e, então existe esse sentido de urgência a respeito do tratamento do tema. Sentido de urgência esse eh, que decorre não apenas dos dados científicos do aquecimento médio da temperatura global até hoje, temos tido temperaturas recorde, altas temperaturas recordes em vários lugares, temos tido o, o impacto de eventos climáticos extremos eh, devastadores, que têm sido mais intensos e mais frequentes, eh, por furacões aqui na, na, nossa área do Caribe, eh, temos tido tufões lá no, no Oriente, temos tido uma, uma, um número crescente de, de secas, inundações, e, enfim, o, o, o efeito hoje já acumulado dessa, do, do aumento dessa temperatura né? A delegação do Brasil chega à, à reunião lá em, em, em Bonn uh, para uh, será, a delegação será chefiada pelo, pelo ministro José Sarney Filho do Meio Ambiente. E a delegação, como também tradicionalmente ocorre, uh, contará com a presença de vários, uh, vários órgãos de governo e teremos também, como tradicionalmente ocorre, a, a presença de membros do nosso parlamento, membro, uh, representantes de governos uh, estaduais e municipais aqui do Brasil. Uh, teremos também a presença da sociedade civil, do setor produtivo e, e, também da, da, sociedade civil. Então, esse é um, é um aspecto que fortalece muito a nossa capacidade de atuação, justamente por esse apoio que nós temos eh, de, um, de, um, de, um, consenso nacional a respeito da necessidade de ações eh, para, para o clima. Esse consenso nacional, que eu acho que é importante ressaltar, eh, que, foi, que ficou muito claro com a, a, a, como foi expedida a nossa, a nossa ratificação do Acordo de Paris no ano passado. ele passou pelo Congresso Nacional em um momento bastante complexo uh, e também uh, coincidindo, inclusive, com o recesso parlamentar e foram necessários três meses para que esse acordo fosse uh, o, o, o, nosso Congresso autorizasse o governo federal, o, o executivo, a, a, ratificar o acordo de Paris. Mas eu acho que um outro elemento licença de todos, eh, governos eh, eh, e, e setor privado e sociedade civil, é o fato de que o Acordo de Paris ele, ele criou toda uma criou, criou um mecanismo constante de aumento de ações para para a, para a luta contra o, o, as mudanças do clima, ações que vão que incluem aspectos de mitigação, de gases de efeito estufa, que incluem eh, eh, esforços nacionais de adaptação eh, e também esforços coletivos para que haja a maior disponibilidade possível de meios de implementação para os propósitos que o acordo se definiu. Em suma, o Acordo de Paris, acho que a melhor, uma das melhores maneiras de qualificá-lo seria que ele, ele cria um, um, estabelece um novo paradigma de desenvolvimento, um paradigma de desenvolvimento voltado para economias nacionais e uma economia internacional menos uh, intensa uh, de, car de, carbono, uh, mas também inspirado, inspirado muito no modelo colaborativo e, e, de cooperação internacional. Esse, e, e, para isso, a, a, importância de que esse modelo de cooperação internacional para atingirmos os propósitos do Acordo de Paris, ele, ele justamente ele, ele prevê eh, não apenas que os estados nacionais, eh, os agentes econômicos, eh, entidades subnacionais trabalhem nessa linha, que tenham seus mecanismos, as políticas públicas necessárias para tudo isso, mas também ele é, é fundamental para que, que, que exista internacionalmente um, um, ambiente internacional propício para esse, esse modelo de, de adoção. Ah, eu, eu também ah, indico o aspecto de que nós estamos hoje aqui em curso ah, no Brasil, tá, está em curso aqui no Brasil, um esforço que vem sendo conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente, que é de desenhar a estratégia nacional de implementação da nossa Constituição Nacional Determinado. Então, tem havido uma série de encontros tanto com, com o governo quanto com, a, eh, com, com agentes econômicos e, e, a sociedade civil e a academia, eh, justamente para termos a melhor maneira de mais rapidamente e de maneira mais eficiente eh, tirarmos do papel os compromissos brasileiros de redução de, de, de emissões de gás de efeito estufa e os nossos esforços de ah, adaptação. Atualmente, nós temos, o, eu mencionei a entrada em vigor no ano passado do Acordo de Paris. Hoje, o Acordo de Paris eh, já chega a quase a 170 países que ratificaram uh, o, o, acordo. E, e, e, é muito importante que, como foi uh, dito na conferência uh, das partes do ano passado, no Marrocos, mais particularmente em Marrakech, que esse acordo ele é um instrumento legal irreversível e, e não renegociável. O acordo hoje eh, ele é essa, essa, essa pedra inspiradora eh, das ações eh, multilaterais para resolver um problema global com ações multilaterais. E, e hoje o que, que especificamente nós estamos, qual que será o grande foco desta desta conferência das partes lá em, em, em Bonn, eh, nós teremos justamente que definir eh, esse, essa, essa, ou, eh, ou trabalhar para que possamos chegar na COP de 2018 com a regulamentação do Acordo de Paris. Temos claramente as guias de claras as guias de implementação das ações dos países então, esse é, é, um acordo, é, é uma reunião extremamente importante, porque eu volto a mencionar o que eu mencionei no início. Nós temos um ano para concluirmos, conforme acordamos, temos um ano para concluirmos essa regulamentação uh, do Acordo de Paris e o tempo uh, ele, é, urge que nós que nós tenhamos uma uma uh, possamos sair de, de texto ah, para podermos trabalhar ao longo do ano seguinte ah, e concluirmos esse, esse trabalho ah, e essas guias, essas diretrizes de implementação. Também teremos um dos aspectos que nós teremos, esse é o aspecto central da negociação em, em, em Guam. Eu acho que é importante também dizer, eu mencionei quem estará liderando a delegação brasileira, eh, mas eu não mencionei o fato de que esse ano a COP23 eh, ela estará sendo presidida eh, por Fiji. É a primeira vez que uma pequeno, um pequeno país insular vem ocupar a presidência desse, desta conferência. e nós tivemos recentemente a realização em Fiji uma, da pré-conferência das partes, uma conferência que mostrou não apenas o engajamento da, da coletividade internacional, mas também o grande compromisso eh, da, da, da, presidência de FIGE em avançar nesses trabalhos, eh, eh, mobilizando todos os esforços possíveis eh, para chegarmos a bom termo a esse, a esse esforço. Também na Conferência das Partes esse ano, eh, nós teremos um, uma uh, o, que, o que, se, que se chamou do diálogo facilitativo diálogo facilitativo foi previsto uh, no Acordo de Paris, na, na perdão, na, em Paris, na decisão que, que capiou o Acordo de Paris, que, que nesse ano de 2018, no ano que vem, perdão, de 2018, nós teremos esse diálogo facilitativo. Diálogo facilitativo esse que, que, é, uh, que, que tem o, o, principal objetivo de intercambiar uh, experiências nacionais, como que cada país vem trabalhando para, esse, para os propósitos de, de atingir as suas metas uh, e como que, uh, como que se dá. Então, nesta conferência agora em Bonn, uh, será realizada na Alemanha, na sede da, do secretariado da convenção, presidido por, por Fitch. Então, nesse diálogo facilitativo, a nossa expectativa é de que possamos receber da presidência de Fiji, que toma eh, que, que, substitui a presidência marroquina na, na condução dos trabalhos, eh, justamente podemos receber deles algum, eh, um, uma, uma, ideia mais, mais completa do formato de como se dá esta, esse diálogo facilitativo e justamente esse diálogo facilitativo ele terá, coincidirá com o diálogo, ou precederá esse diálogo facilitativo também, em 2018, a conclusão de um estudo que foi encomendado ao IPCC eh, de ver eh, o, eh, sobre o que será necessário para que, as, eh, para que o esforço global eh, de ações de mitigação não, nós consigamos deter o aumento da temperatura média global a um grau e meio. Então, esse, esse é um, é um esforço muito, muito importante nesse aspecto. Esses são, eh, assim, em, em, em linhas gerais, eu gostaria de, de, que são os comentários iniciais que eu gostaria de, de, de, de levantar. Pergunto para o Felipe, eh, que, que, corretamente me lembra de um aspecto importante eh, da conferência, que como no ano passado, na, em, em Marrakech, nós teremos uh, um, um, pavilhão do Brasil, na verdade um espaço, uh, nós estamos chamando de Espaço Brasil, onde uh, já estão, eh, espaço esse que, cujo objetivo é, é podermos discutir, debater vários, vários representantes nacionais, privados, oficiais e da sociedade, da academia, justamente podemos debater experiências do que tem sido feito no Brasil, podemos eh, eh, conhecer também o que está sendo feito, experiência de outros, eh, outras latitudes. E esse Espaço Brasil, hoje, que vem sendo coordenado, que vai ser possível graças a um esforço conjunto, tanto do Itamaraty como do Ministério do Meio Ambiente, da, da ANA e da PEX, podemos disponibilizar esse espaço para discussões informais a respeito de todos os aspectos ligados ao que vem ocorrendo ah, no mundo do crime. Então, esse, esse espaço já tem, hoje, previstos ah, previsto, estão previstos mais de 60 eventos ah, durante, durante as duas semanas que nós teremos da Conferência das Partes. Mas esses seriam os comentários gerais que, eu, que, eu, que me parecem pertinentes e então eu estaria, eu estaria tanto o Felipe como eu, Felipe é o, é o, o chefe da eh, de mudança do clima, eh, eh, que estará embarcando hoje com outros colegas que ainda estão aqui no Brasil em, em rumo a Bonn para, para essas reuniões prévias a que eu me referi. Então estamos, tanto o Felipe como eu, à disposição de vocês para responder a tudo. Sim, senhor. É, bom, primeiramente, é, agradeço o seu otimismo, dizer que nós vamos sair de bom no dia 17, está anotado aqui. É, é, Cláudio Ângelo, do Celta do Clima e o eco É, e sair com, né, a ideia é sair dia 17 com o texto, são, são duas, é, uma, uma afirmação duplamente otimista. É, eu queria saber primeiro, embaixador, o que, que, que, que vocês prevê que possa é, levar essa plenária final de Bonn é, barra Fiji a se arrastar pela madrugada? Em outras palavras, quais são os, quais são os, os temas conflituosos que podem aparecer aí? É, e a outra pergunta, é, a, o PNUMA acabou de divulgar é, o, o, Emissions Gap Report de 2017, é, né, a oitava edição, que mostra mais uma vez que é, o nosso é, hiato de implementação para estabilização do clima é gigante, né, se todas as, as metas condicionadas é, das NDCs forem cumpridas, a gente chega em 2030 com 11 bilhões de toneladas de CO2 é, em excesso. E o PNUMA diz muito claramente no relatório é que não há outra maneira de fechar o gap que não seja aumentar a ambição das NDCs é, eh, entre 2018 e 2020, que é um aparente paradoxo, porque tem muitas NDCs cujo primeiro ciclo se encerra em 2030. É, eh, como é que resolve isso? Existe alguma é, ideia substantiva de, de, de, fato chegar em 2018 visando aumentar a ambição geral dos NDCs que estão na mesa? Uh, deixa eu te dizer o seguinte, uh, eu tenho, deixa eu ver, Polônia, Lima, Paris, Marrakech e, e agora, uh, e agora, bom, eu tenho cinco, cinco essa será a minha quinta cópia do, na, na Guaiaca e, e, e no, no, no, no Bornal, eh, então eu não, eu não, não saberia te prometer eh, com relação ao momento exato de conclusão da reunião. Eh, só para tua informação, a passagem nossa, eh, nossa, digamos, da delegação negociadora está prevista para, em algum momento, no sábado. Então, eu não queria, não queria estragar os teus planos de viagem, mas eu recomendaria que tu emitisse pudesse emitir uma passagem com alguma flexibilidade de data, pelo menos para o sábado de manhã. Uh, o histórico dessas quatro reuniões que eu participei, me contam os colegas que têm uh, outras fotos na, no, uh, no, na sua trajetória, é de que eu não, não desconheço alguma cópia que tenha terminado no dia e na hora prevista. Mas pode ser que eu seja enganado, Filipe vai me corrigir. Diz, é, então, nós temos realmente um, uma, uma prazo, uh, em geral, essas reuniões elas tendem a se, a se, prorrogar um pouco mais, mas tendem a se prorrogar por, por, por boas razões. Né? Elas tendem a se prorrogar justamente, ou não terminar às seis da tarde, como seria uma, uma, uma previsão mais lógica, uh, justamente porque pela intensidade uh, que, que, que tem as negociações nesse, nesse momento. Ah, a delegação do Brasil está otimista, a delegação do Brasil está realista, como está a delegação brasileira com relação aos resultados esperados? Eh, sim, nós, somos eh, eh, imbuídos não apenas de, uma, da necessidade de avançarmos com celeridade nesse, nesse trabalho de conclusão, justamente porque o prazo é, é, é, é muito curto. Não vamos esquecer que a implementação do protocolo de Quioto com muito, muito mais reduzido uh, universo de países envolvidos, levou quatro anos, não foi filho. Quatro anos que eh, levou a implementação do acordo, do protocolo de Kyoto. Esse é um acordo muito mais abrangente, muito mais ambicioso, uh, muito mais complexo em termos da sua implementação, uh, e nós nos limitamos, decidimos, a comunidade internacional, dada a urgência requerida pelas nações, de fixarmos, uh, uh, limitarmos a dois anos esse esforço de regulamentação. Sim, nós estamos otimistas pelo, pelo, por tudo que nós temos conversado. Otimismo no sentido de termos um, uma indicação clara de, que esse, de, um, de um texto que possa emergir dessa reunião, um texto que poderá ter um formato variado, um formato de, de a nossa, a nossa, o, e o Brasil vem trabalhando isso e um grande número de países também vem trabalhando para isso, para que nós possamos sair de Bonn já com um rascunho em forma de articular. Esse é o cenário uh, mais, uh, mais uh, digamos, o, seria, no caso brasileiro, nosso, seria o um caso ótimo. no caso não tão bom, seria nós podermos sair de, de Bonn eh, com, com uh, elementos mais trabalhados a respeito de, do que, que conterá uh, esse livro de regras, esse, essas guias de diretrizes, guias de implementação dos, dos, dos das das contribuições nacionais. Agora, o, o, o, eu acho que não é, não é questão de otimismo exacerbado, a delegação do Brasil é extremamente realista, mas uh, ah, todos os contatos que nós temos tido, uh, eles apontam no sentido de termos algum papel em futebol Né? Esse papel que poderá ter esse formato variado uh, a que eu me referi uh, em termos de um, de um sempre será um rascunho, quanto mais, eh, quanto, quão, de, quão definido ele estará. Eu, eu, eu gosto de, de imaginar, desculpe estar me alongando eh, excessivamente nesse tema, mas é um, é, vai ser, é, será um produto importante dessa reunião, eh, é, é, é darmos alguns passos atrás e irmos a Lima, né, na conferência de Lima, que precedeu a conferência de Paris, uma em 14, a outra em 15, e da conferência de Lima também emergiu né, para a, a, o Acordo de Paris, mas uma, um, um, texto eh, que tinha pouca aprovação pelos países eh, membros. Então, eh, o que faz ressaltar a necessidade de que nós tenhamos um texto que efetivamente seja apropriado pelos países. Mas um outro aspecto também, dando essa, essa viagem no tempo, não tão, tão, tão longínquo, mas uh, um, um pouco mais de dois anos, eh, eh, saímos de Lima e Paris eh, se aproximando exteriormente, tivemos a necessidade de aumentar o número de reuniões negociadoras durante o ano todo de 2015 e imediatamente depois de Lima tivemos uma, uma, uma reunião negociadora no país, onde nós tivemos sim um texto apropriado pelos países, mas sim um texto que, cujo número de páginas ou extensão daquele texto uh, desafiava aqueles que, que estavam negociando. Uh, alguns uh, ah, reputaram como imanejável aquele texto, mas ele era um texto que continha tudo, todas as posições, algumas, várias delas A neutralizando B e C neutralizando D, mas, ou equilibrando a sua redação, mas era sim um texto que estava apropriado para os países e sim permitiu a partir daqueles insumos nacionais, nós podemos chegar no país. Então, eh, esse texto, eh, eh, essa experiência prévia de Paris e essa, esse sentido hoje de urgência dada, dada, dada a situação climática internacional, ele é, existe esse tipo de percepção dos países, é isso que vem animando todos nós no sentido de termos um texto em Paris. Ah, eu não vi o, o que te refere, referiste ao, ao, ao, ah, ao, relatório sobre o fosso de emissões ah, do PNUMA, não vi, não vi, não vi esse texto. eu acho que, que a, questão são, são alertas que estão que, que vêm sendo dados constantemente e, e, o, e, o, e o aspecto da, da necessidade de novo reforça o sentido de urgência das ações ele reforça ah, a, necessidade eh, daqueles países que não foram tão ambiciosos nas suas, ah, nas suas ah, NDCs, que possam, a qualquer momento, ou urgentemente, reforçarem as suas NDCs, justamente para permitir que nós tenhamos, possamos alcançar em futuro previsível os dois graus, com todos os esforços para nos fixarmos em Ah, bom dia, Anthony Paulo, agência Reuters. É, qual será o impacto da saída dos Estados Unidos ah, do, do acordo e, sobre as possibilidades de chegar a, a, a um acordo sobre ah, como implementar o acordo? É, é, o, o, impacto da saída é, é um exercício de, de, de, de futurologia política uh, hoje eh, eh, tu, terás, eh, tu conheces o Acordo de Paris, ele prevê nos seus dispositivos específicos a, possibilidade de qualquer país denunciar o acordo, mas essa denúncia ela somente poderá ocorrer três anos depois da entrada em vigor do acordo e os efeitos dessa denúncia só, pode, só terão efeitos essa denúncia só se materializará uh, depois de um ano uh, dessa denúncia apresentada. Então, nós estamos falando de três mais enfim. O que que, o que, que uh, qual o impacto dessa, da saída dos Estados Unidos? É, é, hoje é um pouco é, difícil de se, de se determinar, mas eu acho que um, que um aspecto importante que deveria ser dito é de que o, o o governo norte-americano uh, tem uh, os representantes norte-americanos nessas várias reuniões uh, que nós temos tido ao longo do ano, justamente, é, justamente depois do anúncio feito pelo presidente norte-americano da sua intenção de sair de Paris nesses prazos, acho que ele não chegou a elaborar sobre isso, mas é, é a regra do acordo. Eu, o, a delegação dos Estados Unidos ela tem acompanhado os trabalhos têm estado presente eh, em, toda, eh, em todos esses, esses, esses encontros formais e informais e deverá estar presente em dito no, no âmbito do meio ambiente mesmo, o que está sendo apontado, o que está sendo sinalizado é, na, na, na, convenção. Como é o teu nome mesmo? Letícia. Letícia, uh, uh, esse, esse é um esforço multilateral, é um esforço negociador multilateral, mais do que negociador, porque a, a, a grande negociação já foi concluída em Paris em 2000. Hoje é o momento de botarmos, eh, de exatamente regulamentarmos todos aqueles dispositivos eh, que requerem eh, esse, esse maior detalhamento. Hoje, se tu, se tu me, me, me perguntares qual é a, a, o, o, o, fato mais urgente, eu, eu, eu teria, digamos, um risco de, de parecer burocrático. Hoje, o grande elemento prioridade número um dos países é justamente concluirmos esta regulamentação, que não é um tema menor, é um tema que, eh, que há necessidade justamente de termos esses guias de implementação acordados, termos essas definições, eh, ou a regulamentação dessas definições que foram dadas por Paris, em, em vários aspectos do, do, do, seu, do seu texto, eh, e, e, e mas mesmo com o risco de parecer burocrático, de que importante esse aspecto do nosso ponto de vista no, no âmbito negociador uh, da, da, convenção, é, é, nós podermos cumprir os prazos e, e que, que, nos determinamos, esses dois anos, para a regulamentação do acordo. Sairmos de, de, de bom. Com este texto, hoje é, é a prioridade de, negociadora uh, eh, uh, eh, desse, desse, desse esforço que, que continua agora em Bonn e seguirá o ano que vem para a Alemanha. Eh, em termos do, do, do isso com relação aos técnicos, ainda com relação ao, a, ao esforço internacional eh, multilateral para, eh, para evitar a mudança do clima, aí nós temos as diferenças de enfoque e as diferenças com relação ao como que cada país está se propondo trabalhar. Mas um aspecto importante que, que eu, eu gostaria disso na, minha, eh, da, da, nossa conversa aqui foi de justamente a partir desse novo paradigma de um, de um, de um acordo transformador, inspirado num, num, na cooperação internacional, é nós efetivamente trabalharmos para que essa cooperação se materialize, para que nós tenhamos justamente o que, que, que se crie a, ah, a ah, ah, esse ambiente internacional favorável às ações contra a mudança do clima. Possamos ter efetivamente recursos necessários para, para o financiamento de ações contra a mudança do clima, possamos ter a, a, a clareza com relação à, disponibilidade de meios de implementação em todos os aspectos, não apenas recursos financeiros, temos eh, efetivos canais e modalidades de transferência de tecnologias apropriadas aos desafios que nós temos, podemos ter capacitação necessária uh, para vários países uh, nesse, nesse esforço global. Então, hoje, uh, eu, eu te diria em dois aspectos. Concluímos o que nos propusemos e de regulamentar o Acordo de Paris até o ano que vem, em primeiro aspecto, que ele daí decorrerá toda a, a ação nacional uh, dos, dos países e podemos trabalhar e avançar na construção desse ambiente internacional favorável à, à, à execução do acordo. Muito obrigado pela, pela presença de todos vocês e aqueles que nos ah, que nos escutam uh, uh, online e estaremos lá. Tinha mais uma pergunta? É, oh, desculpa. Bem rápido, é, acho que não está não tá tendo transmissão online. Não, só para saber ah, se. Tá. Eu pensei é, o, o, o ministro Sarney vai ser o único ministro da delegação dessa vez, né? Sim. Não tem, não tem mais. Não, ele será o, será, eu, o ministro Sarney será o chefe da delegação brasileira. Eu, eu não esqueci. Nem, nenhum outro, nenhum não, outro ministro. Eu, eu, eu, eu, queria mencionar um outro tema que, que, que, eh, que me passou, e estava aqui no tinteiro, mas eu não mencionei, é, que, é o, que é o seguinte, eh, dentro desse, além do Espaço Brasil, que eu, que eu, a que eu me referi, a conferência ela prevê uma série de eventos paralelos, além da negociação. E o evento paralelo oficial da Delegação do Brasil será eh, versará sobre a questão de biocombustíveis, a contribuição eh, eh, dos biocombustíveis nesse esforço internacional de, de criarmos, de, de, de, reduzirmos as emissões. tivemos recentemente em São Paulo uma reunião da plataforma do Biofuturo e nesta reunião e nesse evento paralelo que ocorrerá na segunda semana lá em, em, em, em, em Bonn, uh, haverá uma a delegação do Brasil estará uh, apresentando não apenas os resultados dessa dessa reunião da plataforma do Rio Futuro, como também compartilhando outras experiências brasileiras técnicas uh, de inovação, como também normativas no Brasil a respeito de biocombustíveis e da bioeconomia. Então esse será um evento de enorme importância que que mostra o, o não apenas o comprometimento, o continuado comprometimento do Brasil eh, nesse, no campo eh, da, da, da, redução dos, da emissão dos gases de efeito estufa, como também eh, eh uma contribuição substantiva eh, eh, que o Brasil apresenta com, com vários outros países nesse esforço de promover a redução das emissões no setor de transportes. Então, esse é, também é uma, é, é, uma, uma reunião importante que, é paralela que haverá lá e que eu, que eu havia deixado de mencionar. Mas, de novo, muito obrigado pela presença de vocês e, e, e teremos lá em, em Bonn uh, uh, a delegação do Brasil continuará sempre, também como é a tradição, fazendo informes uh, periódicos ou conversas periódicas com, a, com os meios de população eh, e teremos eh, também eh, um, um, setor responsável por toda a, a ligação com a imprensa e os meios. De novo, muito obrigado e nos vemos e continuamos conversando durante e depois da volta.